गयो खिच्नै आऊ आऊ तरी आऊ कुन रुखमा बस्ने भने उनीहरूको यो मिटिङ होला क्या ग्रुप फेरि गयो पक्का यिनीहरू रुखको फाइनल गर्नलाई बस्यो होला नि सबै सुगा रहेछ होइन के हो सुगा त्यति लामो पुच्छर हो र सुगाको त अर्को ग्रुप आयो त्यसमा मिसिने होला त्यही दामी मेरो भाइले देख्न पाएन होला भित्र बसेको होला मत्त पर यो चाहिँ अर्को जात हो केरे चाहिँ सेता चाहिँ त्यो सिममा बस्ने होइन आफ्नो संसार शुभ भाइ हो यता यतातिर सबतिर गर्छ उहाँ यसरी खिच्दाखेरि एकपल्ट मेरो क्या जोक भएछ नि यसरी खिचिराखेको कि भर्खर गोबर हालेर माथि एउटा माटोले अलिअलि त्यो मल बनाउनलाई पुर्याएर छ वाप चका त घुँडासँग यहाँ म पसेको जुत्ता मोजा भी सेपमा जाँदो रहेछ यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको अब यो रुख फाइनल हुन आँटेको जस्तो छ यस्तो बसे यस्तरी ग्रुपमा हिँड्छन् त त यो चोरी सिकारी गर्नेहरूले जाल हालेर सबै समाउँछ जम्मै त्यो क्यामेरावाला त्यो क्यामेराले भन्छ राम्रो कहिले थियो होइन त्यो त वरसँग जुम गर्न पाइन्छ त्यसमा पनि लेन्स थप्न त मिल्छ अब म चाहिँ आइफोनको लेन्स त्यही भएर कुनै लाग्दैन क्या त्यहाँ एउटा एउटा चाहिँ त्यहाँ अलिकति उनीहरूमा लिडर हुन्छ होला है कोही लिडर झन् कसरी उनीहरूको मुभमेन्ट चेन्ज गर्छ नि त होइन उनीहरू चाहिँ अलिक सानो खालको झुन्ड रहेछ आइदर त्यो अथवा यिनीहरूको यो उनीहरूको बच्चाहरूलाई उड्ने ट्रेनिङ गराएको हो कि पाइलट ट्रेनिङ जस्तो क्या किनभने अलिअलि ग्रुप छुट्टिन्छ अनि फेरि कस्तो मजाले यो बनायो क्या स्ट्रेट माथिबाट गयो चाहिँ उनीहरू कति दुई तिन सय मिटर माथि होला है यिनीहरूको वास्तवमा कसरी इन्मी आयो भने कस्तो कस्तो सेपमा भाग्ने भन्ने स्टाइल हो कि जस्तो लाग्छ होला जस्तो कहिले लामो हुन्छ होइन अब जस्तो डोरी जस्तो भयो नि अहिले फेरि एकछिन सेप ऊ फेरि अलिक ग्रुप चेन्ज भयो एउटा उता गयो एउटा ग्रुप यता आयो होइन ए फेरि गुजुबुजु भयो फेरि जोडियो ओ एस जस्तो कस्तो कस्तो होइन यतापट्टि एउटा सानो ग्रुप फेरि पक्का पनि यिनीहरूको ट्रेनिङ जस्तो लाग्यो खास गरी छोराछोरीहरूलाई А. Ah. फेरि टुक्री होइन र बादलतिर जान्छ अनि देखिन्न क्या आमा कस्तो दामी अलि ठुलो देख्छ किराकिरी जात्र लास्ट धेरै जम्मा आम अहिले त हेर्नु त पुरै आकाशै राख्ने बस्ने बल्ल त्यो रुख केही त्यहाँ बस्यो होइन केही चाहिँ स्टिल उडिरहेको छ अब फेरि तिमीहरू एक राउन्ड घुमेर त्यहाँ जाने जस्तो छ गयो खिच्नै पाइहाल्दैन Hello, out there, hmm. out. कुन रुखमा बस्ने भने उनीहरूको यो मिटिङ होला क्या ग्रुप <laughs> फेरि hmm, गयो पक्कै नै रुखको फाइनल गर्नलाई बस्यो होला नि सबै सुधार छन् होइन के के हुन् सुधार त्यति लामो पुच्छरहरू हो त अर्को ग्रुप आयो यो त्यसमा मिसिने होला दामी मेरो भाइले देख्न पाएन होला भित्र बसेको होला मत्त पर यो यो चाहिँ अर्को जातको के अरे सेता चाहिँ त्यो सिममा बस्ने होइन आफ्नो संसार सुवा भाइ हो यता यतातिर पगतिर उहाँ यसरी खिच्दाखेरि एकपल्ट मेरो क्या जोक भएछ नि यसरी खिचिराखेको कि भर्खर गोबर हालेर माथि एउटा माटोले अलिअलि त्यो मल बनाउनलाई पुर्याएर वाप चगाएर त घुँडासँग म पसेको जुत्ता मोजा भी सेपमा जाँदो रहेछ यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको अब यो रुख फाइनल हुन आँटेको जस्तो छ यस्तो बस्यो यस्तरी ग्रुपमा हिँड्छन् त त यो चोरी सिकारी गर्नेहरूले जाल हालेर सबै समाउँछ जम्मै त्यो क्यामेराबाट त्यो क्यामेराले भन्छ राम्रो कहिले गर्छ होइन त्यो त गोरसँग जुम गर्न पाइन्छ त्यसमा पनि लेन्स थप्न त मिल्छ अब म चाहिँ आइफोनको लेन्स त्यही भएर कुनै लाग्दैन क्या त्यहाँ एउटा एउटा चाहिँ त्यहाँ अलिकति उनीहरूमा लिडर हुन्छ होला है कोही लिडर झन् कसरी उनीहरूको मुभमेन्ट चेन्ज गर्छ नि त होइन उनीहरू चाहिँ अलिक सानो खालको झुन्ड रहेछ आइदर त्यो अथवा यिनीहरूको यो उनीहरूको बच्चाहरूलाई उड्ने ट्रेनिङ गराएको हो कि पाइलट ट्रेनिङ जस्तो क्या किनभने त्यहाँ अलिअलि ग्रुप छुट्टिन्छ अनि फेरि कस्तो मजाले यो बनायो क्या स्वेत माथिबाट गयो उनीहरू चाहिँ उनीहरू कति दुई तिन सय मिटर माथि होला है यिनीहरूको वास्तवमा कसरी इन्मी आयो भने कस्तो कस्तो सेपमा भाग्ने भन्ने स्टाइल हो कि जस्तो लाग्यो होला जस्तो कहिले लामो हुन्छ होइन अब जस्तो डोरी जस्तो भयो नि अहिले फेरि एकछिन सेप ऊ फेरि अलिक ग्रुप चेन्ज भयो एउटा उता गयो एउटा ग्रुप यता आयो होइन कि फेरि गुजुबुजु भयो फेरि जोडियो एस जस्तो कस्तो कस्तो होइन यतापट्टि एउटा सानो ग्रुप फेरि पक्का पनि यिनीहरूको ट्रेनिङ जस्तो लाग्यो खास गरी छोराछोरीहरूलाई Ah. फेरि टुक्री होइन र बादलतिर जान्छ अनि देखिन्न क्या आमा कस्तो दामी झुमरे अलि ठुलो देख्छ किराकिरी जात्र लास्ट धेरै जम्मा आम अहिले त हेर्नु त पुरै आकाशै राख्ने बल्ल त्यो केही त्यहाँ बस्यो होइन केही चाहिँ स्टिल उडिरहेको छ अब फेरि तिनीहरू एक राउन्ड घुमेर त्यहीँ जाने जस्तो